U osobnoj iskaznici nađi ime grada To je mjesto u kojemu možeš glasat sada U vrijeme izbora Ako si u drugom mjestu studiraš Radiš ili si u inozemstvu U svom gradu u uredu Za opću upravu a upis birača Ti zatraži potvrdu Do desetog studenoga pošalji je uredu Gdje želiš glasati u hrvatskom gradu A u inozemstvu što se Ponesi potvrdu I tamo ju predaj Biračkom odboru U veleposlanstvu ili konzulatu U kojem ćeš dati glas svojem kandidatu I opet Samo za one koji žive vani U veleposlanstvima i konzulatima Možete provjeriti kako svoj glas dati I da li se morate registrirati Zapamti rok je 10. studeni tri budu Točka. A točka? A do subote 10. studenoga svoje podatke u popisu birača možete provjeriti ili izmijeniti ukoliko su netočni. Nazovite svoj ured državne uprave ili posjetite www.uprava.hr. Neka se glas građana čuje.